till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways till my shadow turns wastelands through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on Oke okay, guys, sudah matang guys masakannya guys. Lihat guys, lihat masakannya sudah matang. Tinggal kita makan, guys. Sebelum makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Sudah. Kita makan dulu, guys. panas panas panas Nih, makan. Nah, iya, sudah makan. Enak, enak. Rasanya gurih, rasanya gurih. Oke okay guys, makanannya sudah habis. Sudah habis, bisa kalian lihat sudah habis. Oke okay guys, videonya sampai di sini saja. Sampai di video selanjutnya. Bye bye.